हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक ऐसी समस्या जिसका सामना शायद टैली में आप भी करते हो तो ये समस्या क्या है आइए इसको देखते हैं एक बार समस्या ये है कि यहाँ पर एक कंपनी पहले से बनी हुई है ठीक है अब ये कंपनी क्या है मैं दिखाता हूँ आपको ये बाहर आ गए हम तो यहाँ ये कंपनी बनी हुई है और आप सीधा क्या करते हैं ना एंट्री पास करने के लिए चले जाते हैं जैसे 2023 फरवरी में जाना है तो आप क्या करते हैं आप सीधा यहाँ F2 करते हैं और यहाँ डेट चेंज करते हैं लाइक यहाँ पे कर दिया एक तो या फिर एक तीन 2022 मार्च में आ गए ठीक है और यहां पर डेट नहीं चेंज हो रहा है एक तो प्रॉब्लम ये हो गई अब यहां से अब क्या करते हैं सीधा सीधा F2 करते बी बटन प्रेस करके आ जाते हैं वाउचर में और परचेज वाउचर में जो आपको वाउचर मिला हुआ है जो स्लिप मिली हुई है उसकी एंट्री आप सीधा पास करना चाहते हैं यहाँ पे आप जो भी सप्लायर का नंबर दिया होता है वो डाल देते हैं और यहाँ पर डेट आ जाती है एक अप्रैल 2023 तो आप चाहते हैं कि इसको चेंज कर दिया जाए यहाँ पे कर लिया जाए एक तीन 2023 तो चलिए ये भी सही है लेकिन यहाँ पर डेट नहीं चेंज हो रही है देख लीजिए यहाँ पर डेट नहीं चेंज हो रही है तो क्या एक चार 2023 करने पे हो जाएगी डेट सही हो जाएगा एक बार उसको भी चेक करते हैं तो यहाँ एक चार जैसे ही किया तो ये डेट एक्सेप्ट कर गया लेकिन एक तीन करने पे ये डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रॉब्लम कहाँ से है प्रॉब्लम यहाँ से है कि आप अल्ट के साथ एफ प्रेस कीजिए और यहाँ जो दो हजार है उसको दो हजार बनाइए जैसे यहाँ पर एक चार 2022 करिएगा और यहां पर 31 तीन 2023 हो जाएगा बस यहीं पर आपको दिक्कत आ रही है बाकी तो सब सही है तो यहां पर ये यह हो गया अब यहां पर देखिए एक तीन 2022 कर तेईस करते हैं तेईस तेईस था ना तेईस हो गया तो देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो जाता है बहुत आसानी के साथ तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही हो तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है और कोई परेशानी दिक्कत हो तो तमाम वीडियोस मैंने बनाए हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए तो कमेंट भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है ओके